Quello cos'è? Aspetta, non è uno di quelli di Eddie. 道。 questa parte! Bene. Uh. tornare utile. Kamikaze.

E come sei arrivata Devi qui? assolutamente dare un'occhiata. Ora non è il momento più adatto. No, Nate! Che stai facendo? Devi assolutamente dare un'occhiata. Eh... Cosa? E... Eh. Voilà! È vivo. Hmm. Non lo so, Nate. Voglio dire, tu ti fidi di quest'uomo? Non sembra affatto che lo stiano tenendo sotto eh, tiro. Eh, lo so. Sì, sembra strano. Ma no. Sally ha tanti difetti, ma non ti pugnala alle spalle. Da che parte andavano? Uh, nord. Sì, verso le montagne. Bene. Deve essere al monastero. Andiamo. E... Eh, e se poi venisse fuori che lavora con loro? O lo salviamo, oppure lo riempiamo di botte. Ah, al diavolo, meglio pestarlo comunque. Come è successa una cosa del genere? Vedi quei segni? Ah. Uh -huh. Qualcuno ha messo qui tanta polvere da sparo da far saltare tutto in aria. Oh! Attenta dove metti i piedi. Alcune tavole sono davvero aperte. No, non ce la faccio! Dammi l'altra mano! Devi lasciarlo andare! tutta a posto. sei morto. Fuoco!